assalomu alaykum hozirgi darsda mana bunaqa dumaloq narsalarni qanaqa qilib yasalinishini ko'rib chiqamiz sizlar bilan ho'p birinchi eng oson yo'lini ko'ramiz keyin sal undan murakkabroq yo'lini ham ko'rib chiqamiz hop birinchi e, dumaloq narsani yasab olish uchun hozir e, saqlab olamiz save as hop project bizga kerak bo'lgan narsa marafon marvelous Biz yangi yangi yangi pop qochaqonamiz bitta. Xo'sh, haloda xolis kursanchi ishlari biladi. Bu puff o'chirib kelmayapti, chunki puff haloda xolis random ham qilamiz. Yo'q, Endi olamiz hop birinchi mana bitta ellipsiz olishimiz kerak ellipsi <clears throat> o'lchamini taxminan e, diametri 60 e, santimetr olsam yo 60 santimetr olsam yetadi okey mana bu narsani markaziy yaqinroq joyga qo'yaman bittan kelib 90 gradusga aylantirib olaman tepa oq choyni tepaga qaratib qo'yaman normal chunki har doim tepaga e, qarab turgan bo'lishi kerak mana tastomani bu yoqqa olib qo'yamiz mana hop control copy control ni bosamiz mana Ha, eh, mana endi flip qilamiz. hop flip horizontally eh, flip vertikali chunki bizda vertikal qarab turibdi horizontal hozir hech narsani o'zgartirmaydi mana bunday narsa qilib hop buni balandligini endi taxminan 40 cm olsa yetadi 40 yo 60 cm mana oralig'ida bitta 60 santimetrli to'rtburchak chizolamiz faqat mana bu hozir aylanani e, diametrdan uzunligini topa olishimiz kerak aylanani uzunligini topish formulasi adashmasam l teng ikki pr edi ikki pr bo'lgandan keyin kalkulyator ochamiz hozir hop butun to'rt ko'paytiramiz hop ikkiga ko'paytiramiz hop radius bizada 60 bo'lsa 30 bo'ladi nol butun sakson sakkiz taxminan 1.90 ga 40 santimetrli e, bunaqa olamiz hop uzunligi bir yuz to'qson bunaqasi qirq okey mana bunaqa narsa chiqdi bizlarga hop bu hozir qiyinroq yo'lni aytib ketaman buni o'zini misol e, kat qilib to'rga bo'lsak bo'ladi mana tepaga bundoq olamiz hop birinchi mana osoni mana osonni yasaymiz umumiy uzunlikni bunaqa qildik mana bu qo'rg'ani bo'limiga o'tib turib mana bu tanlaydigan bo'lsak sichqoncha o'ng tugmasini bosib yoki mana bu yerda sichqoncha onk tugmasini bosib turib splitni bosadigan bo'lsak mana to'rtta deymiz o'shani to'rtga bo'lib beradi bizada past tomonni ham shunaqa qilamiz split to'rtta mana to'rttaga bo'lindi mana olib bu yoqqa chizamiz mana yo tomonni ham olib bu yoqqa chizamiz bunisini bu yoqqa chizamiz hop buni nimasi osonroqmi e, buni yoyib olishimiz osonroq bo'ladi narigiga qaraganda iskan jamoa tugmasini bosib e, kat bosamiz mana bizda to'rtta to'rtburchak hosil bo'ldi nimaga buni bittada qilib yubormadim chunki e, boyagi sonni bo'lishga erindim balki bittasini qo'yib olamiz buni to'qson gradusga aylantiramiz shift bilan buni ikkinchisini yoniga qo'yib olamiz bunda ikkinchisini olamiz aylantirib shift bilan bir yuz sakson gradusga aylantirib olamiz bu yoqqa va eng oxirgisi to'rtinchisini olib bu yoqqa olib kelamiz va shiftni bosadigan bo'lsak bizlar aniq graduslarga aylantiradi mana va bu yoqqa mundoq olib kelib qo'yamiz mana mana buni sal teparoqqa ko'taramiz ko'targanimizdan keyin mana hop endi qovurg'alarni bir biriga tikib chiqishimiz kerak birinchi mana bu burchaklarni bir biriga tikib olaman eng oson yo'li mana shu manasini bir biriga ana qilib tikib chiqamiz hop ctrl z aylanani tikib yubordi buni bu yoqqa bundoq tikib oldik mana endi ham dumaloni o'zini tikib olishimiz kerak endi bitta sal muammo e, chiqishi mumkin shunga bittasini tikib olamiz o'shani keyin aylantirib qo'yamiz mana ikkinchisi uchinchisi dördüncüsü mana past tomonni ham uzunatga olamiz ho'p hozir mana bunday tikish tanalni aylantirib to'g'irlab qo'yaman burchagini markazrog'idan bitta tanlab aylantiradigan şunun nisbətən nisbatan to'g'riroq mənə mana burchaklarni hammasini tog'ila olamiz mana mana mana burchini ana tashqariga qoldik mana narsa bo'lgandan keyin uni o'zini ozgincha aylantirib to'g'irlab qo'yamiz markazroqdan olib aylantiradigan bo'lsanglar markazinglar qochib ketib qolmaysiz hop hozir baribir simulyatsiya bergan paytimizda o'zi e, yoyilib joyiga kelib oladi hop faqat birinchi buni tikishdan oldin man ikkita dumaloni ham Ctrl copy bilan olaman, yoniga bundoq tashib qo'yaman. Nimaga buni qildim? Chunki bular menda hozir kerak bo'ladi. Men qiyinroq variant qo'yotgan paytimizda Ctrl K ni bosib qo'yaman bularga. Hop, tabelni bosaman endi. Simulyatsiya ketdi, mana bu chiqdi bizga. Faqat yana boyiga Hop, ikkalovini sal yaroqqa solib qo'yib olaylik. Hammalarga bosim berishimiz kerak. Bosim qancha? Hop, qirq beramiz taxminan besh yo o'nlab beramiz buni anaqa narsa bo'ldi eng tepasiga bosimni sal kamroq beradigan bo'lsanglar masalan to'rt yo uch beradigan bo'lsanglar mana sal o'tirishni boshlaydi umumiy modelimizni ikkini ham bersanglar bo'ladi mana hop faqat ikkida sal o'tirib qolar ekan o'shanga uch to'rtni beraveraylik hop endi garment turini ham o'zgartiradigan bo'lsanglar fabrikdan misol kostyumda turibdi hozir Qolgan boshqa misol Cotton'ni äh, qo'yadigan bo'lsak, Cotton bilan masalan deylik, bizda ham sxlatkalarimiz yana qo'shilib boradi. Yon tomondan yoki boshqa tomonlardan. Choklarimiz agar to'g'ri kelmasa, shu choklarni o'zgartirishni bundan oldingi darsda ko'rib chiqdik. Mana bu tanlab turib hammasini mana tan misol kuchini boshqa masalan nol qilib qo'yib turib mana chok hosil qilib olamiz bu narsani уже e, agar renderni chiroyli qiladigan bo'lsanglar bemalol sotsanglar bo'ladi hech qanaqa muammosi yo'q endi bunisiga keladigan bo'lsak bu sal qiyinroq variant boya aytganimdek kimlarchani to'xtataman mana buni e, hammasini hozir priz qilib qo'yaman buni endi friz qilamiz bularni unfriz qilamiz Ctrl ni bosadigan bo'lsanglar muzlatishdan to'xtaydi. Muzlatish bo'yicha xudo xolis hali yana alohida dars olaman. Xudo xohlasa. Xo'sh, agar tushmagan bo'lsangiz, qanaqa qanaqasi yo'q. Hmm, mana bu yerda oldi bitta. Endi ham e, chizig'i o'zini Xo'p. Chizib olib turib, o'sha bo'yicha e, o'z deb qo'yib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Misol, ham bitta bo'lganimiz bor. Mana split eh, split bosamiz eh, split uniform split mana to'rtta okey past tomondan ham xuddi shunaqa split uniform split to'rtta okey endi hammani olib bu yoqdan bu yoqqa tashlaymiz mana undan keyingisini bu yoqdan bu ondan tashlaymiz undan keyingisini bu yoqdan bu yoqqa tashlaymiz mana o'zlari endi buni aylantirish funksiyamiz ham bor aylantirish mana bitta amalga oshiriladi mana bosasizlar uni tanlab qizil tomonga qarab bundoq buradigan bo'lsangiz shu qizil tomonga qarab buriladi bunda sizlar chokinglar to'rt marta kamaydi hozir ko'radigan bo'lsanglar lekin bu narsa salqiyroq o'xshashi ham salqiyroq bo'lib qolishi mumkin o'shangiz agar o'xshamasa siz qilib qolmanglar manda ham bir xillarda bittada o'xshamaydi bu unaqalar o'shanga siz qilmasdan xudo xohlasa harakat qilaveringlar buni oldik mana unda birinchi bitta chokini beraveramiz orasigini va endi mana tomonda uzunlik bo'yicha berishimiz kerak mana ko'rayotgan edik ana qilib beraversak bo'ladi buni ham mana eng oxirgisi mana chokilar faqat teskari o'qimasin shunga ham e'tibor beringlar doimasi to'g'ri bo'lsin keyin xudo xohlasa ekan ikkalovi bu yoqqa bunisi bu yoqqa yotdi eng oxirgisi bu yoqqa yotdi mana parallelni bitta bosadigan bo'lsanglar bunaqa narsa hosil bo'ladi bizda ho'p bu bilan buni nima farqi bor misol mana bu narsa o'zi hayotda ham qimmatroq turadigan hisoblanadi masalan bunisi bunisi chunki buni choklari bizga umuman ko'rinmagan аккуратный ish hisoblanadi shunga bu nisbatan bunga qaraganda qimmatroq yuradi Hop. Tepasini o'zim tanlab turib, sal to'g'riga ushlab qo'ygan bo'lsak, tikilgan paytda misol bu narsa bizdan ham bitta dona mana bitta chok hosil bo'lyapti shunchadan sal qimmatroq yuradi xo'sh mana modelni ham ko'radigan bo'lsangiz, aynan shu joyini o'zini ochib qo'ygan keyin buni misol shu chokini o'zini yoyib bo'lsangiz, ochib ochaveradigan bo'lsangiz, mana shu yerda ochiq hosil bo'ladi buni xudo xohlasa keyingi darslarda yana takomillashtirib e, ko'rib chiqamiz inshaalloh dars tushunarli bo'ldi degan umiddaman xudo xohlasa keyingi darslarda ko'rishamiz